la verdad Si dices lo que quieres y si me quieres engañar Si tomo las pastillas solo para poder tragar la verdad Ya no tengo tiempo y menos para pensar Si dices la verdad Si dices lo que quieres y si me quieres engañar Si tomo las pastillas solo para poder tragar la verdad Cuando tomo mi pastilla Cuando lamo mis heridas quiero un avión suicida tomate, calmante Nada va a cambiar Mi afecto personal No me vas a ver pastillas solo para poder tragar la verdad Ya no tengo tiempo y menos para pensar Si dices la verdad, si dices lo que quieres Si me quieres engañar Si como las pastillas solo para poder tragar la verdad No me digas que no, nada naderol Mezclando sol, piscina y amor Ahora me estoy ahogando en esta confusión No me eches una mano, coño, échame dos Ayúdame a salir de aquí Necesito respirar al fin Porque me ahogo en un vaso de veneno Me muevo en un terreno que me impide decidir Siempre podemos ser amigos Y pasar las noches contigo Y abrazarnos como amigos Pero solo como amigos sabes lo que digo, ¿no? Siempre podemos ser amigos Que me cueste estar contigo Y querernos como amigos solo como amigo, sabes lo que digo, ¿no? Ya no tengo tiempo y menos para pensar Si dices la verdad, si dices lo que quieres Si me quieres engañar Si tomo las pastillas solo para poder tragar la verdad Ya no tengo tiempo y menos para pensar Si dices la verdad, si dices lo que quieres Si me quieres engañar Si tomo las pastillas solo para poder tragar la verdad ¿Cuándo va a cambiar mi vida? quieras decidir a tomar mi medicación para calmar mi dolor Cambio vino por el agua, me desgarra la garganta, no